بجيك يا كوتش بجيك انا جايك اعلمك اللعب ده يا ابن الكلب كفو عاش عاش تعرم وانت لعيب تعرم تعرم يا لعيب ظنك رجال تعرم ما في ايوه نعم إيه، نعم شوف إيه.